做善事的人不应该拿钱，马铃薯叔叔发工资有错吗？Hello，大家好，我是马来西亚男孩郑冰燕，今天是我隔离的第六天，但是呢，我就在社交媒体看到很多人讨论这个马铃薯叔叔的这件事情，所以我就有感而发而发了这个视频。嗯，怎么听起来怪怪的？ 担心有些人不知道发生了什么事，或者是不认识马铃薯叔叔，所以呢，我就来这里呢，简单跟大家说一下来龙去脉。马铃薯叔叔呢是马来西亚一个很知名的慈善家，原名叫关之婷。那据说呢，他经常派送这个马铃薯给不爱吃饭的小孩子。加上他在做善事的时候呢，从来没有透露过自己的名字，所以呢，小朋友就这样称呼他，他也沿用这个名字到现在。在去年呢，马来西亚多个地方呢就发生大水灾，那么马铃薯叔叔呢就在社交媒体发起了这个。 八周大水患赈灾基金就成功筹到三百万令吉。然而呢，近日就有网民质疑这些善款的去向，觉得马铃薯叔叔的拨款很慢，而且账目不透明。就这样，越来越多的这个网民呢，就在网络上面呢声讨马铃薯叔叔，觉得他可能是老千啊，有贪污啊，吞了这些善款。那他本人呢，也针对这件事情呢做了几次的回应。那我简单的总结两点：第一，他的账目呢现在已经公开了，如果大家有兴趣查看的话，可以到他的官方脸书。第二。 善款拨得慢的原因呢，是因为他每个案例都要经过严格的审核，以免有人欺骗善款。而当他公开他的账目的时候，又延伸了新的一个争议点，就是他每个月的这个云印开销呢，竟然高达二十万，而且呢，旗下有七十个领薪的员工。如果把二十万呢除以七十个员工的话，那么一个人的薪水呢是接近三千。那么马铃薯叔叔呢，到底有没有贪污？到底这个账目是否干净？到底有没有篡改？这件事情呢，不是今天要讨论的重点。这些东西就。 交给专业人士或者是警察去处理吧。而今天要讨论的重点是：做善事的人应该领薪水吗？我个人的观点是可以不拿，但是拿也没错。 攻击那些做善事还要拿薪水的人，就好比你跑去这个老人院去骂那些“嘎嘎嘎嘎”，我开这个慈善中心就是要帮助那些老人，我叫你扫地抹地一下，为什么你要收我钱？或者呢，是跑去医院骂医生：“医生，你不是很喜欢帮人才做医生的吗？为什么你帮病人开刀要收钱？”一样的道理，别人做善事、做义工不收钱，那是他的事情，但是你不能因为别人做了善事而收酬劳这件事情呢，而攻击他。 我们常说，做好事的人应该得到奖励，做坏事的人应该得到惩罚。那么那些帮助我们的人，我们给他们一点点钱，这样不也是正确的一件事吗？马铃薯叔叔拿着善心人士好几百万的善款，肯定要请很多的人帮他开车啊、买东西啊、送物资等等，这样才能提升赈灾的效率。那么如果他有几百万，但是那些帮他做事的人，他一分钱都不要付给他们，那样才很过分吧？ 即便是大家非常熟悉的世界宣明会，或者是慈济等等，其实很多在里面服务的都是有领薪水的，真正零酬来的义工其实并不多。义工呢这个词很好听，但不是每个人都愿意做。有多少的人呢愿意放下家庭啊，愿意放下工作呢，全年无休的去帮助这些老人、孤儿或者是弱势团体呢？所以如果要更有效率的做善事呢，那么就一定要花钱请员工，让员工可以不愁吃不愁穿的情况下无忧无虑的。 去做善事。如果呢，马铃薯叔叔呢，最后真的被警察查到有贪污的现象，那么他真的应该被抨击。但给参与赈灾的人酬劳这件事情呢，我觉得是没错的。最后呢，我分享一个小小的知识点，也是一个知名的作者呢，在我的这个私人脸书留下的留言。义工呢，之所以叫义工呢，是因为义工帮忙才能叫义工。那么如果是有拿少少酬劳的，我们可以叫他是善心人士，但不能叫他义工。那如果是长期在慈善团体工作的，有领固定薪。 薪水的，那他就是员工。如果你真的很希望你的这个善款呢，百分之百到达这个弱势团体的手中呢，那么我劝你呢，就一定要亲自去购买物资，亲自去呃运送这些物资，挨家挨户的送。但凡呢，把你的善款交给这些有规模的慈善团体，你的善款都是要被扣掉运营成本的。 好的，再次声明，马铃薯叔叔到底有没有贪污呢？这件事情呢，我不方便评论，因为我不清楚。但是呢，我是觉得做善事的人拿酬劳这件事情是没错的。如果你对这件事情呢也有不同的看法，或者是不同的角度，也欢迎留言让我知道。我是马来西亚男孩郑冰燕，我们下次见，拜拜。